物音を立てずに動こう慎重に進もう忍耐だなら違う経路いい酒だおとりは設置したこれには刀を休ませても一杯どうだ友よ 身を低くした方がよかろう任務のためだ向かっている優雅な解決法ね簡単に隠れられるヤブ様がお前の首を基礎単なるヘアピンね計画実行中 拙者では届かない上様のために敵の視野に入らないように移動中よ京都に着かねばならぬ気づかれないしっかり見張る人って 血も出ない今日の子隠れていよういきなり襲われたんだなら違う経路にしようと分かってるんだ れには誰も抵抗できまい失敗はす、うん、少し休める幕開けね準備はできておるそこにいよう、向かっている、そこにいよう何事も言うの始まりね終わらせてみせるわ 共に戦うから強くなれる大将慎重に進もう 任務の見られないようにするのよ計画実行中いったな気づかれないままね幕開けねとかんざしよ <laughs> 一滴の血終わらせてみせるわ 潜入してきます私がいない間すみませんおとなしく待っていてくださるかしらそなたの美しき後ろ姿に心とらわれ動くこともままならぬでしょう最も優雅な小道具優雅な解決法ね 単なるヘアピッチ敵の視野に入らないようショーの始まりね移動中よ しよう。気づかれない敵の視野に入らないようにこの女を思う人がいるようねその服私にちょうど良さそうね密かに気づかれないまま 優雅な特別な粉よ計画実行中しっかり見張る人たち用ねはっ簡単に隠れられるわ幕開けね特別な粉よ終わらせてみせるわ あの獲物は傷つけないように優雅な解決法命を奪う必要はないわゆっくり眠ってこれで十分ね着替えてしまえば見張りは私に気づかない忍耐あるのみだ上様のために 引退目立たないようにしましょう袴なんて久しぶりだわ金を鳴らしに行かないと僧が祈りに行ってしまえば無限様が来られる 私の言葉が彼らの目を引くわ荷車馬車武器なんて物騒な場所なの今は優位に立っている何重もの壁門の守りここはかつて戦場に使われたのね武器を作っていても不思議ではないわ金だわ いつもと違う時間なのに気づかなければいいけれど気づかれない道は開いたわ入り口に戻って無限様が入るお手伝いをしましょう抜け穴ねこれは寺の別の場所へとつながるのかしら面白そうね移動中よ 墓地にお寺の前の従者のだがこういう場所って落ち着くわねかんざし <laughs> 優雅だし密かに幕開けね見張りの数が宋谷巡礼者より多いわここに神の加護なんてないわね 単なるヘアピンね一滴の血計画実行中赤い葉そして朝の雪 終わらせてみせるわ敵の視野に入らないように簡単に優雅な死気づかれないままね幕開けね 表現力には自信があるのショーのはごめんね油断してはならぬこんなこと聞くのも恥ずかしいんだけど失敗はせぬ知らなかったわ物音を立てずに動こう寺に入ったぞ状況はいかがです愛子殿いろいろ隠されて 過去にいろいろありそうね記録がないか探してみましょう無限様らしいことけれど今は先にすべきことがあるわあらそうなの隠れていようもう一つ聞い任務のためだ向かっている 今日は血を流す必要はない慎重に進もうもっと聞かせてよ何かあるでも上様のためにいいかしら物音を立てずに動こう隠れていよう、失敗はせぬ いつでも準備はできているわよありがとうさよなら敵の視野に入らないように終わらせてみせるわ かいねえあなた栄光が待っておるぞ質問がこの岩は役に立ちそうだ警戒心の弱い敵に投げつけることもできましょう興味深い戦略ですことぜひとも詳しくお聞きしたいわ刀を使うとしよう忍耐だ、うん、そういえばそこにいよう俺は忙しいんだ 柔らかいおじ儀かんざしよ静かな意思表示ね時間は無駄にしないわ単なるなん隼人殿にも大人の腕前だ仲間の忍びのことお知り合いになれるのが楽しみだわひょっとしたら彼と互いの技を伝授し合えるやもしれるな伊賀の忍び信濃のくの一いいやりとりができそうね静けさが私たちの味方 今日ごめんなさいああこれが良い質問いいかしら物音を立てずに動こうもっと聞かせてよ滝だ拓磨殿が近くにいるはずだ大阪城での勝利は彼なくして不可能だったとおっしゃってましたわねその通りである かの方に礼を言える機会が訪れるとは助け出したら二人でお礼をしましょうなんだ俺は忙しいんだ次の出荷はいつだうん準備が終わった時じゃろうことなんだええそれでえそうなの 何事だおとりは設置した一杯どうだ友よ知らなかったわそこにいよう一撃隠れた、うん、任務のために死んでもらうもう一つ質問いいかしらこれには誰も抵抗できまい 大と小慎重に進もう知らなかったわ向かっている俺は忙しいんだ用心深くねもう一つ質問簡単に隠れられる何事だ 計画実行中優雅な解決法我が命上様に捧げようはせぬ上様のおとりだもったいないな任務のためだ柔らかいお辞儀静かな意思表示ね 杯どうだ友よこれには誰も抵抗できまいかんざしよ幕開け一滴の血死ぬにはちょうどいい日かもしれん今は優位に立っている拙者の役目は明確だ忍耐こそ最強の武器である失敗はせぬ いつでも準備はでき侍がこの辺りを見張っている侍ならこの変装も通用しない距離を取るわお主の邪言に従うとしよう拙者のとっくりおとりは設置した一杯どうだ友よいただくとするか、うん 風切り上様のために向かっている何事も勇気顔を求めになられるじゃろうな終わらせてみせる気づかれないまま単なるヘアピンね 移動中よ次の出荷はいつだうん準備が終わった時じゃろおそらくなショーの始まりね簡単に隠れられるわかるのかああいい質問だの 機は熟した慎重に進もう忍耐上様のための刃時間は無駄にしない目立たないようにしましょうねえああここに来るまでに 鶴の像を見とらんかなぜそのようなことを古い場所じゃからな古い秘密もある地図に像の場所の印をつけておこう調べればひょっとしたら何かあるかもしれん遅いの拓磨殿その足のことは残念ですまあ